акыркы чемпионатта чоңдор арасында үчүнчү место болуп қалдым даярдыктарды жақсы десем деле болот бірақ кичине кичине жетпей калыптыр көрсө қайсыл бір учурларда значит сачко деп тұр анан пахайдечке екен анан дагы жетпей қалды физически кичине слабый болуп калат экенбиз быйыл буюрса эмки жыл кайра бат эле келип калат убакыт бат эле ошо эмки жылга жакшылап даярданабыз деген үмүттөбүз буюрса кичинекейимде үчүнчү классымда көчөдө компьютерга көп барчумун компьютер ойноп көчөдөн келе атсам футболго да аябай кызыкчумун да ал кезге анан көп бала футбол ойноп аткан экен аябай элечи анан ага кызыгып барып балдардан сурап футболго кошулайын десем анан жок бул жака кошулса болбойт бул жакта только күрөшкө катышкан балдар эле анан күрөшкө катышкан балдар эле футбол ойноп атабыз дейт анан кийин агайдан сурасаң ошо агайга барып жазылсаң күрөшкө катышасың анан футбол биз менен ойнойсуң дейт анан макул агайдан сурасам ошо грек рим күрөш экен анан эртеси күнү кел деди эртеси күнү бардым эртеси күнү барып балдар менен күрөшүп кичине разинка кылгандан кийин жагып баштады өзүмө анан ошентип улантып келе бердим улантып келе бердим анан бешинчи класстарда барып күрөш таштап койдум кайра кызыгым жок болду эмнегедир анан турат агайым төртүнчү класснда келген биринчи агайым анан эптеп үйүнө алып барып күрөш көргөзүп күрөшкө кызыктырып анан эки миң он сегизинчи жылы биринчи жолу көлгө сборго алып барып келди анан ага чейин көлгө бара элек болчумун анан көлгө алып барып ошентип дагы кызыгып баштадым күрөшкө кызыгып кызыгып анан турат агай үйүнө алып барып жүрдү күрөш көргөзүп атты соревнованияларга бекер алып барып атты анан бул соревнования тсаң сборго алып барам тияка алып барам бияка алып барам деп ошентип кызыктырып анан ошентип кайра күрөштү улантып кеткем жетинчи классты бүтүп анан спорт школго тапшыргам машыгуу учурунда баардык эле спортсменге аябай кыйын негизи спорт сабырдуу адам үчүн баары эле чыдай бербейт анан именно ошо интернат аябай кыйын да режимичи негизи интернатта чыдаган адам эле окуйт до конца чыдай албайт көбү эртең менен турасың кайра басасың эс алмай жок еще тренировкадан нагрузка келет аяктан чыгып мектептен нагрузка эс алуу жок аябай кыйналасың анан э, тренировка қиын негізі бірақ қиыншылықтың артында әрдайым жақсылық бар да еще бірінші тренерім тұрат ағай мұсаралиев тұрат ағайым бірінші тренерім анан кейін азыркы жеке тренерім жолчубеков артығай спорт школдагы азыр спорт школда он биринчи класстын окуучусумун быйыл жаштар арасында жыйырма жашка чейинки балбандар арасында чемпионат мира болгария мамлекетинде софия шаарында болду жыйырманчы август болду ал жака дайындыктар аябай жакшы болду буюрса эме даярдыктар только көлдө болду сбордо жалаң сбордо жүрдүк ал жакта даярдыктан эме молодеждын тренери шухрат агай сборлордо жүрдүк ошолор менен анан жетишпегендиктерден азат агай бейшебеков азат агай партерибизди стойкалардан үйрөтүп берип атты азат агайдын да салымы жакшы анан өзүбүздүн жеке тренерибиз артык агай турат агайлар дагы көп нерселерди үйрөттү жакшы жакшы дайындыктар болду эң чоң ийгиликтердин бир азы бул э, чемпионат мирадан экинчи болгон мен үчүн азырынча анан буюрса азыр жакында кайра чемпионат болот жаштар арасында жыйырма жашка чейинки мартта анан буюрса ал жака дайындыктар жакшы бүгүнкү күндөн баштадык буга чейин эле даярданып келгенбиз анан э, буюрса ал жакты утуп манама шаарында азия болот чемпионат азия ошол жака даярданабыз буюрса ал жакты утсак мирге алып барып калса польшада болот анан ошо чемпионат мирди утканга аракет кылабыз деген үмүттөбүз буюрса спортту жаңы баштап жаткан жаштарга спортту баштагандан кийин аягына жеткиле деген нерсени айткым келет анан келип алып спортко келгенден кийин ата энеңерди да кыйнабай өзүңөрдү да кыйнап жүргөндүн пайдасы жок баштагандан кийин пахать эткиле биринчи эле ата энеңерди уккула ата энеңер эч качан силерге жамандык каалабайт